Siku ilo njema imetufikia, sote kwa hakika tunashangiria. Nam ni Ukhti Zulet kutoka Almadrasatul Muhajirina kutoka pande za kule Mwera, Unguja. DJ, naam. siwe funje maina ukitaka Zanzibar yako njo zako cuf ukitaka sera bora njo zako cuf Ukitaka maendeleo njo zako CUF, ukitaka matapeli nenda zako vyama vile ina Alafu chama chetu sisi tulokichagua, haya ni mapenzi yetu wenyewe tumeamua, hii ni turufu yetu, Ikulu kwenda ingia ina

washuke, kafu yetu muione, angani inapepea ina anawirika ina anawirika siwe funjema ina anawirika ina anawirika siwe funjema, hakika tutailinda siwefu ilo njema, na pia tutaitunza kama tunda lilo jema, siwefu ndio chama milele kitasimama ina, ina